Salut! Uite, astăzi vreau să-ți vorbesc despre a răcori. Sunt foarte fericită că plouă. Sunt în fața Teatrului Național și după foarte multe zile în care pământul cred că s-a încins de atâta neploaie, uh, cred că acum se răcorește. Și mă gândesc că a răcori uh, are conotații pozitive și atunci când eu am o problemă și o las așa să se încingă și o întorc pe toate părțile și o ridic la, un, la o temperatură foarte mare și atunci când o las să se întâmple, de fapt, uh, și nu mai, uh, nu mai stresez, uh, de fapt, parcă simt așa o răcorire în toată ființa mea. Și mă bucur de această răcorire. Pentru tine ce înseamnă a răcori? Pa, pa!